12,5 бабла. Пожалуйста, во избежание трав, не трогайте товар без продавцов-консультантов. Если вы вдруг получили правду, то магазин за это никакой ответственности не несет. Удачных вам покупок!